我吸血鬼玩的是真的不错，所以你刚刚看我大绝丢一只，你可以问为什么，我们可以讨论值不值得。刚刚主要是我血池放慢了一点点，不然蜘蛛女她是也飞不到我这。对。可是队友的输出量真的太低了，太低了。低到一个，我有点肥了。 怪，我都跟队友说我有 TP 了，请推，就是不推，就是不推，打啊，怕什么？到底这路西安，到底，路西安，到底，到底在怕什么我真的要暴怒这路西安了耶！你看我台，你可不可以强一点啊？我就当着你你你的面，我知道你在听，就是嘴你啊！ 他妈有人在前面挡，不要怕，上来输出就有钱赚啦！他妈 AD 都输了不打干， <coughs> 看我常看我 AD 看得出来很凶吧？自己拿捏一下嘛！克里斯打的他的怀已经丢，你就上来 A，不用怕。莫名其妙，我讲真的，我真的是爆炸哎！ 队友都在雷我，你到底要不要上啊，路西安？他妈走来走去，干！这路西安太死辣了，他满血在那边走来走去。我的天啊，各位观众，我好想哭啊！ <laughs> 我真的很想哭啊！哈哈哈！我操！s go！送你喽！简直跟我们计划不一样啊！ 我的输出很低耶！干，我怎么遇到这种废物都取这种鸟名字，都取我他妈偶像的名字？你说 Hi，I'm Double Lift，你他妈吃屎吧！Double Lift 完成这样子，你输出比凯尔高一点点，你输出八千 AD。 啊，真的太舒服！你看一下输出，你现在看一下输出。我输出全场第一，全场十个玩家里面第一。 <laughs> 我还没看承受伤害，我跟你赌，一定也有承受伤害。承受伤害自己看，也是全场第一。就是队友不敢打，我在坦伤，我在吸血回来的时候，队友上来打就对了。 你身为一个 ADC，你要抢 ADC，你甚至取名叫 Double Lift，你输出八千，还敢说看我抬丢不丢人啊？我讲真的，真的是丢人啊！不要看我抬啦，他妈的，我平我们要 man AD，你看我抬别看啦，我讲真的。 我讲真的，啊，哇！